Ups. Okay. Hier gibt es die Easy Shoppers. Okay. Die Easy Shopper ist also eine Tasche, die man, ähm, die man hat, in den Supermarkt. Die kauft man dann. Und ähm, ja, ich äh, habe wirklich keine Ahnung, warum ich die sammle. Ähm, ich bin einfach angefangen. Äh, die Supermärkte sind auf ein bestimmtes Moment äh, äh, angefangen, die alle zu verkaufen. Und ja, dann bin ich angefangen zu sammeln. Und ja, das eigentlich, ich glaube, das Ziel für die Supermärkte ist, dass man einmal so eine Tasche kauft der ist dann gut und stark. Der ist dann sehr stark und dann kann man, das braucht dann mehr äh, Plastik vielleicht, das zu produzieren, aber die braucht man dann auch, die kann man dann auch lange nützen. und ähm, ja, was ich hier mache, ist dann eigentlich das totale Gegenteil. Ähm, ich äh, kaufe die alle, aber ich brauche die niemals. Äh, viele Leute sind ganz, ähm, ich finde das Ikea-Tasch sehr toll, aber ich, ich finde, das funktioniert nicht. Ich meine, das mit die, ja, das ist zu groß, ist auch zu vierkant, zu viereckig. Und das funktioniert nicht. Man, man, man, ja, das, das geht immer so, wenn man etwas in der Mitte drin hat, geht so und das. Ich finde das total scheiße, einfach von die schlechtesten Modelle. Normales Ikea gut mit Design, aber ist auch nicht schön, sieht nicht gut aus. Das ist total scheiße. Der ist schön. Mit Brot drauf. Ähm, ähm, Warum ich die dann sammle? Ja, ich weiß nicht. Ich, habe keine Ahnung. Ich bin einfach angefangen und ja, dann muss man das einfach haben. Äh, so viel wie möglich. Und äh, dann ist das einfach von. Dann hat man etwas zu tun. Und wenn man dann irgendwo ist, dann, dann kauft, kauft man die. Und ja. Ja, das ist die Sammlung von den ähm, von die äh, posters Also, äh, ja. Ähm äh, verlorene, äh, verloren Katzen äh, anzeigen. Das ist die erste, äh, die ich ähm, die ich gefunden habe. Und die habe ich gefunden in Brüssel. Und ähm, ja, was ich äh, witzig finde, ist, dass man die ähm, Geschichte von den Leuten ganz gut sehen kann und von den Hund äh, gar nicht. Und ja, dass die Hund so einen Aureol auf seinem Kopf hat, das meinst du, ja, was haben die Menschen gedacht, wenn die das gemacht haben? So, der Hund ist jetzt tot oder ist die, ja, keine Ahnung, das kann ich nicht verstehen. Und dann hat es mir intrigiert und dann bin ich angefangen, ähm, ja, die zu sammeln. Und dann gibt es so ganz viele ähm, verschiedene. Es gibt einen von, yo, wo ist Elvis? Ja, keine Ahnung, weißt du? Ich meine, aber das ist dann witzig so. Einmal, wenn ich, habe ich jemanden getroffen, die mir gesehen hat, dass ich die Poster von seinem Cut geklaut hat und ähm, der war total genervt und äh, das hat mir richtig traumatisiert und dann bin ich langsam abgehört noch äh, Katzenposters zu sammeln. Tja, vielleicht äh, können wir weitergehen mit ähm mit äh, der, äh, Diesel. Ja, das ist Diesel. Ja. Das sind die äh, Section aus äh, Holland. Ähm, die habe ich bekommen von mein, meiner Großmutter, wenn sie äh, wenn sie äh, tot war, dann äh, habe ich die bekommen. Sie war sehr geizig in jedem Fall und, äh, und sie hat dann immer in äh, Restaurants und so, hat sie dann die Zucker mitgenommen. Ähm, und also das ist dann noch ähm, volle Zuckersection, das ist noch Zucker drin. Und sie hat die dann zu Hause gebraucht. für, äh, ja, ich weiß nicht was, aber sie hat, äh, ja. Und dann, wenn sie tot war, tot, war dann habe ich das bekommen äh, die, ähm, die Pod eigentlich, äh, ja. Und für mich ist das wirklich so, ähm, ja, dass das, das, äh, das, das, das wirklich eine ein Erinnerung an sie, das ist für mich wirklich ein, ein, ein Piece of Art. So, äh, ich, äh, ich, ich, äh, ja, ich finde das sehr schön, eine sehr tolle Erinnerung. Ähm, an, ähm, an diese Frau, die ich eigentlich nicht kannte, aber mit wem ich auch eine bestimmte ähm, ähm, Verhältnis hat, da wir beiden äh, interessiert sind in das Sammeln. So. Und sie hat die nicht äh, weggeworfen, wenn die dann leer waren, aber sie hat auch die leere Circle Section hat sie dann beigehalten. Äh, ich weiß nicht genau warum, was die Motivation da hinten war, aber sie hat das immer gemacht. Ja, und das ist dann meine, äh, meine Sammlung äh, äh, ähm, ähm. Tina Covers. Äh, Tina ist ein, äh, ein, äh, ja, ein, ein, Zeit, Zeit, äh, ein Magazin für ähm, junge Mädels. Wenn ich mein eigenes Haus habe und ein eigenes Klo, dann will ich die ganze Wand von dem Klo ähm, äh, vollplecken mit all diese äh, schönen alte, ähm, ich meine, das geht, das sind die älteste dann, die ich habe. Das sind wirklich die, ähm, ja, die, die finde ich total schön. Ähm, und äh, ja, dann, dann würde ich gerne die ganze Wand von die Klo äh, voll machen mit, äh, mit von diesen ähm, alten Tina-Covers. Ähm, das das wäre sehr schön. Äh, also das ist ein Ziel davon von mir. Äh, und ja, das einfach zu haben. Ich konnte auch nicht, äh, wenn ich gekommen bin hier, konnte ich die einfach auch nicht in Holland lassen. So, ich muss die äh, ich muss die dabei haben. Ähm, und ich glaube, dass vielleicht mehr als ein Sammler, dass ich ein Archivist bin. Äh, dass ich das versuche, das zu archivieren. Also das ist alles, was ich, äh, ich habe. Ähm, habe ich bei mir. Das ist toll, dass, ja, das weißt du, dass wir, wir alle haben so, wenn ich klein war, war das auf meiner Tür von meinem Zimmer. Das war von einer großen Party, wo wir waren. Und ja, das ist ein bisschen so die Partyzeit. Bücher, Buch, was ich bekommen habe von einer Freundin von mir, einer Ex-Freundin. Und so habe ich noch einen. Diese hatte ich auch. Und dann hatte ich, hat sie die. Und dann hatte ich gesagt, ja, mache ich die behalten und dann mochte ich die in erster Instanz behalten und dann später hat sie gesagt, nein, ich will die doch durch. Und dann hat sie die äh, durchbekommen und dann habe ich eine neue gekauft. Also das ist eigentlich nicht die wirkliche von sie. Aber ja, gut, das dann, das reicht auch von mir. Ähm, ja, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ja, ich bin äh, ängstlich, dass ich es vergesse, äh, sonst, wenn, wenn ich nicht äh, das habe, dass ich die Sachen, die Geschichte, die, ähm, die da reinstecken, ähm, dass ich die alle vergesse oder so. Das sind sehr gute Freunde von mir und ja, das ist ein Polaroid, also die bekommt immer weniger klar. Am Anfang war die sehr vivid und jetzt bekommt die immer äh, grau, ja, grauer oder so.